Film, televisione, adesso lo streaming, il pubblico consuma materiale audiovisivo ad un ritmo mai visto prima. Il panorama della produzione video non è più controllato dalle sei major cinematografiche hollywoodiane, ma big della Silicon Valley si sono messi in gioco. Solo quest'anno compagnie come Apple, Facebook stanno investendo miliardi in produzione di contenuti originali, per non parlare di Google, e comunque sono spiccio rispetto ai 4.5 miliardi riversati in produzione solo da Amazon e circa 8 miliardi soltanto da Netflix. E non sto considerando i canali tradizionali eh, che continuano ad investire e a richiedere contenuti originali. Imparare il mestiere non è mai stato così facile. Guide, tutorial, forum, Facebook, YouTube. L'attrezzatura economica è alla portata di tutti. I software sono praticamente regalati. Questo lavoro è fatto di tantissimi ruoli e professioni da ricoprire in produzioni imminenti che continuano ad aumentare ed aumenta la richiesta di figure professionali ed aumentano le competenze e si creano nuove occupazioni che prima non esistevano. Questo significa che adesso è il momento momento perfetto per entrare in gioco. Azione! Eccoci qua.